Со срочкой на контракт пошли? Да. Когда? А, в двадцатом году я пошел на срочную службу, а контракт подписал 1 июля 2021 года. Э, какие войска? Э, мотострелковый полк, э, дивизион артиллерии. Артиллерист, да? Должность? Старший наводчик. Старший наводчик, да? Погоны? Рядовой. Рядовой, да. Сами откуда родом? С Белгородской области. Э, поселок или... Села. Село какое? Дальний Левинг. Э, семья? Мама, папа, два брата старших. Два брата, да? Мама, папа чем занимаются в жизни? Мама у меня на пенсии, а отец ну, в газовой службе работает. Сколько обещали на контракте? Зарплату сколько обещали? Угу. Обещали изначально много, как всегда, как Сколько? это всем делают, ну, тысяч сорок, пятьдесят. А получал по факту 30 у меня выходило. А при заходе в Украину сколько? А, когда заходил в Украину, обещали почти 200 тысяч, там 180. В итоге платили 130, вроде как, и то не всем. Вот с моего дивизиона трем людям не платили, мне еще двум. А когда зашли в Украину? 2, февр... 2 марта. И попали в плен когда? 11 а, сентября. А где заходили? Харьковская область, да? Да, Харьковское направление. А, заходили со стороны Валуек. А где стояли? Э, Населенный пункт, э, село Новая Гнилица. Угу. Это Харьковская область? Да. Э, вы артиллерист, какая установка? САУ-2С3. Это 152 калибра, да? Да, Акация. Акация. Э, какие задачи ставились? Ну, задачи ставились э, изначально мне не по наводке, я занимался сначала приемом пищи. Ну, ездил, получал еду, потом раздавал это по людям. А когда поставили уже наводиться, то ну, по координатам наводился и по приказу командира орудия совершал выстрел. Много? Ну, за, за смену 2-3 снаряда. Бывало чуть больше там. А в какую 6, сторону 6, стреляли? 7. А, в сторону Чугуевского направления. То есть лупили по Чугуеву, да? Ну, получается так. Опа. Спецоперация для вас Ну, вообще сказали то, что спецоперация, а как она на самом деле... Ну как на самом деле для вас? Для меня это полный бред. То есть? Ну, это и не спецоперация, и не война здесь. Полная неразбериха. Потому что со стороны Украины говорят одно, вот по новостям, ну, нам же новости показывают, а, рассказывают одно в России, когда находились, рассказывают другое. И поэтому Хорошо, давайте разберем тогда, что такое спецоперация, что такое война. Да? Вот вы как военнослужащий должны это знать. Ну, как по мне, спецоперация – это когда ну, в какой-то боевой задаче ну, стоит определенная цель, но при этом там есть э, какие, ну, определенные запреты. Например, там, ну, не убивать там, гражданских, к примеру, там, ну, не воровать, еще что-нибудь. А война, когда, ну, по сути, правил никаких нет. Сейчас правила какие-то есть? Я не знаю. Я вас спрашиваю, вы же принимали участие. Так поэтому я и говорю то, что я сам не знаю. Ну, правил, правил же нету сейчас, да? Мародерствовали вот россияне? Не знаю, с нашего подразделения нет. Убивали гражданских? Откуда тогда столько смертей? Не знаю. Со стороны Украины? Может, ну, вот я говорю конкретно за свое подразделение. Мы говорим в общем. 150 тысяч ну, группировка может принимать участие в спецоперации? Не знаю. Не знаю это тоже, да? А временные ну, рамки какие-то есть спецоперации? Э, временные рамки... Ну вот, сколько, сколько, сколько должна длиться спецоперация? А, тоже не знаю. Тоже не знаете этого, да? Нам вообще сказали то, что ну, мы будем стоять изначально, ну, когда мы находились в полку, нам сказали то, что мы изначально будем стоять просто на границе, мы никуда не поедем. А почему армия после срочки? О, ну, я не после срочки подписал, я во время срочки подписал. Ну, хорошо, во время срочки, почему? Ну, так как у нас в области зарплаты маленькие, и либо нет а-, какой-то определенной стабильности, ну, в плане выплат. И отец мне вот, ну, сказал, если хочешь, можешь остаться попробовать. И вот остался. То есть, грубо говоря, безнадега, да, там в области? Да. Денег нет? Ну, вот у меня отец в «Газпроме» вот работает, у него зарплата 20 тысяч, хотя это ничего себе «Газпром» там. Зарплата всего 20 тысяч. И кормить семью нужно. Ну, у нас частный дом. За, за дом там, ну, коммунальные, не коммунальные, плюс также продукты, обуться, одеться там. Все равно мало не хватает. Родные знают, что, как, ну, что говорили, когда шел в Украину, сходил? Э, отец мне ну, мать у меня и не в курсе была. А отец с братом говорили то, что попробую отказаться там и так далее. Почему не отказался? Я пытался. И? Не получилось. А как пытался? То есть Просто ну, немного объяснить. Ну, на Украине, когда находились, не, ну, не получалось так, то, чтобы можно было взять и отказаться, потому что на твои отказы просто никак не реагировали. У нас даже ребята, у которых контракты заканчивались, просто никого никуда не отпускали. То есть ну, у, у человека закончился контракт, он хотел уехать в Россию, домой, а он дальше продолжал сидеть. То есть никого не выпускали. А уйти? а Куда? Домой. Вот. Это же недалеко, Харьковская область, Белгородская. Ну, во-первых, знать бы дорогу, а во-вторых, э, были слухи такие, ну, от ребят также, то, что ловили на границе и отправляли назад. Да, загранотряды какие-то там стоят или как? Ну, на границе уже все равно стоят там военная полиция и все тому подобное. И также вот э, просто так же не пройдешь через границу. И вот ловили, если подавали данные, то что вот такой-то такой, человек там сбежал. Ловили, отправляли назад. Но ну, это опять же по слухам, как оно на самом деле, там, я не знаю. Путин для тебя кто? Ну, президент Российской Федерации. Поддерживаешь? В плане военной операции вот этой нет. А почему русские не могут сказать нет? Не знаю. Это нация терпил. Что, простите? Это нация терпил. Не знаю. Много но ответа не знаю. Чем вообще в жизни интересуешься? Да ничего, в принципе. Служба, дом, дом, служба. Ну, что смотришь, что читаешь? Ну, читаю, про... читал ВКонтакте просто ленту листал, там общался, переписывался, на Ютубе разные видосики там смотрел. А сколько километров вообще до Харьковской области от того, от твоей деревни? Вот вообще до границы с Украиной? От моей? Угу. Ну, километров 200, наверное. А это очень близко. А это близко. Я знаю. Что можешь сказать о украинцах в Украине? то ничего плохого. Зачем тогда это все? Так я же говорю, я хотел отказаться. У нас ни у кого не получалось. Хочешь что-то сказать украинцам? Только если конкретно за себя и извиниться перед всей Украиной за то, что вообще я сюда приехал и то, что вот совершал выстрелы. Россиянам. Россиянам ничего не хочу сказать. Почему? А зачем им что-то говорить? Они мне ничем не обязаны, я им тоже. Но ну, они же зашли в другую страну, это твои как бы соотечественники. Я говорю конкретно за себя, а то, что там остальные кто-то, у каждого человека свое мнение что у них там в голове, я не знаю. Политикой интересуешься? Кем? Политикой. Нет. отец? Ну, тоже как-то все равно. Голосовать ходит? Ты ходил бы голосовать? Нет. Отец? Ну, отец ходит. А кого поддерживать? Наверное, за Путина. За... Почему? <laughs> Все за Путина там. Наверное, да. Если за другого э, голосовали, могут быть проблемы в России или что? Опять же, без понятия. И политическая партия «Единая Россия», да? Ну, возможно. Ты горд за армию? Вот, российскую? Нет. Почему? Ну, потому что, по крайней мере, что я увидел, какую технику дают, даже вот, ну, взять вот эту спецоперацию, вот какую технику сюда выдают, могли бы ну, давать что-то нормальное, а не грабы на колесах. Слава российской коррупции в армии, да? Есть коррупция в армии? Ну, может быть и есть, может и нет, я не знаю. <laughs> Грабы на колесах. Это вторая армия мира? Называется, что да, а так а по факту нет. Без, без понятия. Как закончили войну? 7 а, сентября нас... Как закончить войну? А, как закончить? Тоже без понятия. Это уже решать президенту России, президенту Украины. Русские должны уйти с, с украинских земель? А, я считаю, что да. Чтобы ну, просто это реально не, непонятно, для чего это все. Вот я не знаю, зачем э, ну, рус, русские вообще пошли на Украину. Не, непонятно вообще, что произошло для того, чтобы на, начинать вот эту спецоперацию было. Мы уже говорили, я без понятия. Денацификация, демилитаризация. Знаешь, что это такое? Нет. Ну, сперва объяснялось. Потом был такой термин, говорили, десатанизация. Такого тоже не знаю. Бандаровцы есть? А, бандаровцев я не увидел. А кто такие бандаровцы вообще, вот вы представляете? Даже представления <laughs> То есть представления бандаровцев нет, но бандаровцев нет. Может, есть? Вот русский будут смотреть, говорит, да он даже не знает, кто такие бандаровцы, <laughs> говорит, нет. Не, ну, как, как по мне, вот, ну, как я представляю, то, что бандеровцы – это те, кто, о, слава там Бандере, и, и все за него топят там. Ну, он, ну, на Украине он вроде как считается же героем, правильно? Да. Вот. Теперь уже даже и на восточной, и на, и на, и на юге Украины если в большинстве случаев был на Западе, то теперь после того, что сделали россияне, да, он герой для, <laughs> для всех частей стал. Мне этого неизвестно, поэтому... Но ну, же, а ну, ну, ну, вы видели картинки, когда украинские ВСУ заходили в Херсон? Нет. По телеку. Ну, ну ты в курсе, что Херсон э, э, пришел под контроль Украины? Ну, что-то слышал там такое. А так... Да, вот там все люди кричали «Слава Украине! Героям слава!» слава нации, смерть врагам. Все бандаровцами стали там после россиян. Ну, это как бы внутренняя проблема страны, правда. Это же не проблема россиян. Нет. Россияне должны бы там вот с зарплатами разбираться, они не хотят. Наверное, не хотят. Зато в Украину лезут. Зато в Украину лезут. Но я говорю, мне даже вот не давали разобраться со своими деньгами, то, что мне вроде как должны были заплатить, а в итоге так и ничего не заплатили.